gure zonaletan e, enpresa pribatu batzuk nahi dituzte jarri makroproiektuak errotak eta plakak ere bai. Ba, adibidez, gure zonaldean esteri barren jarri errotak berreun altuerako, metroko altuerako errotak jarri nahi dituzte. Denak enpresa pribatu baten eskuetan. Eta hor sortzen den elektrizitatea, ez dakigu ez da noraino joango ote den, linea onduetatik eta hori horrek suposatzen duen arekin. Eta gure partetik ados gaude energia berrestegarriaren alde gaude, hori noski baietz, baina ez erudu honen alde. Uste dugu beste eredu motako bat behar dugula. Ez bakoitzak bere etxeetan jartzen aldena, poligonotan, teiatuetan eta holako lekuetan, ez? Beste modu batean, eh, batez ere gu izateko protagonistak. Eh, kontutan hartu behar dugu oso errota hundiak direla oso altuak. Eta diez gure herritik eh, ikusten dugun eh, mendiaren altuera bada justu errotaren abezalakoa. Zagonen garen guratuta errotaz. E, gainera hortik pasatzen dira ba, migrazioetan pasatzen dira gazti garrantzi puju bat. Oso kalte handiak izango dituzte biodiversitatean batez ere. Ba, izanen du impacto dudarik gabe, faunan batez ere gaztietan, saguzarretan ere bai, baina baita ere herrietan bizi garen pertsonen bizi moduan ere bai, ezta? Egia da, gure herrietan askotan arazori dugula, gero eta jende gutxiago dagola, baina hau ez da modua. E, agian lanpostu batzuk sortuko dira, baina justu eraikuntza egiten dutenean, baina gero desagortuko dira. Olako makina hundiak eta parkea kontrolatzen dituzte, ordenagaiokin beste punto batetik, eta agian bizpairu pertsona behar dituzte dena kontrolatzeko ez eta ez da herriko jendea izanen. Nik ez dut uste jendea torriko dela gure herrira bizitzera inguratuta eta baldin gaude, ez? Ah, batez ere aldatu behar dugula ez klima baizik eta eredua, bai? Hin behar dugu baina beste modu batean. Ola ez dugu nahi, ola ez dugu behar, zen ola dirua geratuko da beste betikoen eskuetan, Eta kalteak beti betikoen gainean geratuko dira.